Explorando sua dor, prometo um amor. Faço o que eu quiser, com a sua boa fé. Explorando sua dor, prometo um amor. Faço o que eu quiser, com a sua boa fé. Vende a minhas criancinhas que não entenderão uma linha da sua própria religião. Vende a minhas criancinhas que cultivam a mania da crendice sem noção. Vende a minhas criancinhas que não entenderão uma linha da sua própria religião. Vinde a minhas criancinhas que cultivo a fantasia da crendice sem noção. Explorando sua dor, prometo o amor, faço o que eu quiser com a sua boa fé. Explorando sua dor, prometo o amor faço o que eu quiser com a sua boa fé. Vespas humanas com ferrões midiáticos, humanas para hospedeiros estáticos, vespas humanas com ferrões vocais, humanas baratas, hospedeiros mentais. Vê Chispas humanas, humanas baratas. Aquele que se engana, ajoelha dobrando suas patas. Vespas humanas, humanas baratas. ajoelha dobrando suas patas. Explorando sua dor, prometo um amor. Faço o que eu quiser com a sua boa fé. Explorando sua dor, prometo um amor. Faço o que eu quiser com a sua boa fé. Sou um lobo em pele de cordeiro Glutão e sempre no cio Abusando de todo brasileiro Cristão com mente infantil Sou um lobo em pele de cordeiro Glutão e sempre no cio Abusando de todo brasileiro cristão com mente infantil.